Wrocław 1 grudnia 2012 ulica Świdnicka i jakiś jarmark, tylko zapomniałem jaki. Jaki to jarmark? No pewnie Bożonarodzeniowy. Jarmark Bożonarodzeniowy Wrocławski. I krótka migawka z tego jarmarku. Idziemy w kierunku rynku być może się skusimy na grzane piwo. Nie ma grzanego piwa. Jest grzaniec, a to nie jest piwo. No, być może skusimy Tylko się na piwsko. grzańca.